රසට බිත්තරයක් තම්බා ගන්නා විදිය තමයි මේ කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඕකේ. ඇත්තටම ගත්තොත් බිත්තරයක්වත් තම්බා ගන්න දන්නේ නැති කීයෙන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද හරියට ඇත්තට කතා කරොත් එහෙම. ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒකෙත් තියෙනවා යම්කිසි කලාවක්. සමහර බිත්තර මොකද ඊට පස්සේ කටුව ගලව ගන්න බෑ. half boil වෙලා මෙහෙම මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. බිත්තරයක් තම්බන එකත් ඔය නිකන් ලඝු කොට තකන්න එපා. ලඝු කොට? ඔව්. සුළු කොට තකන්න එපා කියන්නේ ලඝු කොට තකන්න එපා කියන්නේ මොකද්ද? හරි හරි ඒ දෙකම එකයි. මොකද්ද? සුළු කොට තකන්න එපා ලඝු කොට තකන්න එපා කියන එක වෙනම කතාවක් රසට බිත්තරයක් තම්බා ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරනවා බබා අහගන්න බබා අවශ්‍ය කරනවා බිත්තර භාජනයක් වතුර සහ ලිපක් මොනද එපමණයිද බිත්තර භාජනයක් වතුර සහ ලිපක් සකස් කරගන්නා පිළිවෙල හරිම සරලයි. මුලින්ම බිත්තර භාජනයට දාන්න ඕනේ. හරි. භාජනයට බිත්තර දාලා ඔන්න ඊට පස්සේ භාජනයට වතුර ටිකක් දාන්න ඕනේ. හරිද? වචන වතුර ටිකකුත් භාජනයට දාලා මිත්‍ර ටික වැහෙන ගානට වතුර ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ මේක අපි ලිපේ තබා ගන්න ඕන. ලිපේ තබාගෙන ඊට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 53ක් දක්වා හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. කීයක්? අංශක 53ක් වෙනකන් හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ලිපේ තියනකොට කොහමද? බැයින නැහැ. ඒක තමයි බැයින තැලා දාන්න. හරිද? අංශක 53ක් දක්වා රත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පසුව භාජනය ලිපෙන් බාලා බිත්තර ටික එළියට අරගෙන ලස්සනට ඔබට කටුව මෘදු ලෙස ගලවා ඉවත් කරගත් පසු ඔබට සුදුසු මැලි බිත්තරයක් ලබාගත හැකියි. සුදු සිවුමැලි සුදු සිවුමැලි රසවත් බිත්තරයක් ඔබට ලබාගත හැකි හරිම සරලයි හොඳ වෙලාවට දැනගත නැත්නම් ඒක දැනගන්න නැතුවනේ මැරෙන්න වෙන්නේ ප්‍රතිශතක 53ක් දක්වා රත් කරගන්න ඕන නංගි හරියටම කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව. එතකොට තමයි දවල්කවර කටු ගලව ගන්න බෑ සමහර බිත්තරවල. සමහර ඒවා කන්න බෑ සමහර ඒවා පුපුරනවා නම් වන හරියට අංශක 53කට රත් කරගත්තාම ඔය කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. දැනුවත් වුණා අයියේ. අද ගෙදර කියලා try කරලා බලන්න බබා. අනිවාර්යෙන් try කරන්න. මතකතු උණකටක් කරගන්න. උෂ්ණත්වමානයක් අරම්ම යන්න මතක ඇතුව. <laughs> ඒ මොකටද? අංශක 53 හොයාගන්න. <laughs> ඒ